噔噔噔噔噔噔，岛屿化作小星星，海洋里放光明。闪不闪烁都是你。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？ 小朋友，小朋友，你好，你好。为什么别人在看漫画，我却在学画画，也在跟你说话？道的边境，万里乌云天很晴，爱你的诗。

沐浴如何香香澡？今天用哪个好？毛巾、浴帽、小牙牙，水温刚刚好。 泼水来搓泡泡。 two, say they call me, call me. Bessie, Bessie. Pachichu. Exactly, exactly. Billy, Billy. Jason, Jason. What? <laughs>